السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم میرے بہنوں بھائیوں دوستوں اور سجنوں this is your friend Muhammad Ali شہگی speaking directly from F M one hundred studios آج کے اس پروگرام میں ان افسروں اور جوانوں کی جانب سے ایک پیغام جو سرحدوں پر مادر وطن کی حرمت و آن کی خاطر اپنی جوانیاں قربان کر رہے ہیں آپ بھلے مجھے یا افواج پاکستان کو ملک میں اچھا یا برا ہونے پر جس قدر دل چاہے برا بھلا کہہ لیں لیکن خدا کے لیے میری پاکیزہ اور مقدس ماں پر دشنام ترازی نہ کریں وہ ماں جس نے مجھے اس خوبصورت دھرتی پاکستان کی حرمت و آن کے تحفظ کے لیے روانہ کیا وہ ماں جس نے مجھے دشمن کو پیٹھ دکھانے کی بجائے گولی سینے پر لینے کی نصیحت کی وہ ماں جس نے مجھے راتوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی تاکہ آپ لوگ بلا خوف و خطر نیند کر سکیں وہ ماں جس نے مجھے ہڈیوں میں پیوست ہونے والی اور منجمد کرنے والی سردی سہنے کے لیے فقط اس لیے بھیجا تاکہ آپ اپنے پرت دیوان خانوں اور خوابگاہوں میں گرم گرم کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے یا یخ آئس کریم کا لطف اٹھاتے ہوئے مجھ پر اور میرے کمانڈرز پر تبرے بھیج سکیں اور دشنام ترازی کر سکیں وہ ماں جس نے مجھے سبز ہلالی پرچم فاٹا اور کشمیر کی بلند و سنگلاخ چٹانوں پر لہرائے رکھنے کے لیے بھیجا فقط اس لیے کہ آپ لہک لہک کر امن کی آشا کے بھجن گائیں اور بھارتی ترنگے کو اپنے ٹی وی اسکرین کی زینت بنا رہنے دیں وہ ماں جس نے مجھے ہر قدم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنے اور فقط اس لیے پاک دھرتی کو اپنے سرخ لہو سے سینچنے کے لیے بھیجا تاکہ آپ اپنے لاڈلے بیٹے کو کسی امریکن یونیورسٹی میں کامیابی کا جشن جام لنڈھاتے ہوئے منا سکیں اور ہاں میں تو یہ بتانا بھول ہی گیا کہ اس ماں نے مجھے اس لیے بھی بھیجا تھا تاکہ میں آپ کے سوئس بینکوں میں چھپائے کروڑوں ڈالرز کی خاطر قربان ہو کر سبز پرچم میں لپٹا ہوا واپس آؤں